何か、えー、強かったです同じアマチュアレスでいるし彼が歩んできた道の辛さ僕も十分知ってますでも彼より僕の方が 彼にはスピードがあって僕にはパワーがあった今回それが運よく勝利に回りました次